Dalam video pre-rilis yang tersebar di kalangan penggemar, terlihat Haeng Byul sedang bekerja sebagai seorang SPG di sebuah toko. Haeng Byul terlihat tidak nyaman dan sangat tertekan dalam melakukan pekerjaannya itu. Karena pekerjaannya tidak sesuai harapan, pemilik toko tersebut akhirnya memecat Haeng Byul dan memintanya untuk mengembalikan semua gajinya. Haeng Byul memohon dan meminta kesempatan, namun pemilik toko tetap menolak Haeng Byul. Tiba-tiba Madoki kemudian datang dan menemui Haeng Biul. Seperti biasanya, Madoki juga terlihat mencurigakan dan sangat sulit untuk ditebak karena bermuka dua. Namun saat bertemu dengan Haeng Biul Madoki menawarkan pekerjaan dengan gaji 1000 dolar per hari. Pekerjaan macam apakah yang akan diberikan Madoki untuk Haeng Biul? Mengingat gajinya cukup besar, pekerjaan tersebut sedikit mencurigakan. Terlebih lagi, Madoki adalah orang yang menawarkan pekerjaan itu pada Haeng Biul. Haeng Byul sepertinya akan ikut dan menerima pekerjaan tersebut karena sangat membutuhkan uang. Haeng Byul sepertinya bekerja untuk Chon So Jin, karena Chon So Jin sama sekali tidak memiliki uang untuk saat ini. Selain itu Haeng Byul juga sudah bertekad dari awal, jika dia akan merawat ibunya sendiri. Jadi sepertinya Haeng Biul akan melakukan berbagai macam pekerjaan agar bisa merawat Chon So Jin. Namun, pekerjaan yang diberikan oleh Madoki sepertinya adalah sebuah jebakan untuk Haeng Biul. Jika dikaitkan dengan foto yang sebelumnya beredar tentang Haeng Biul yang menjadi penyanyi gereja, sepertinya bukan pekerjaan ini yang ditawarkan oleh Madoki. Selain itu tatapan Madoki pada saat Haeng Biul menanyakan pekerjaan apa itu terlihat sangat mencurigakan.